қазақ елі жан жақтан көріп отырмыз фейсбуктан да өздері хабарласып жатқандар мынау белсенділердің халықтың атынан түсіп жатқан мынау кандидаттыққа үміткерлерге өте көп кедергілер келтіріліп жатыр бұл үгітті аманаттықтар он жетісіне бастап жіберген шуменен қарағандыда ал біздің белсенді азаматтарға үміткерлерімізге кедергі келтіріп не жаңағы үгіт науқанына бөлінген ақшаларын бермей жатыр карточкалар жабық әртүрлі сылтауменен оның үстіне төрт бесеу сайлау додасынан шығарып тастады тіптен болар болмас сылтауменен заңды заңсыз сондықтан мына халыққа айтарым ешқандай партияға дауыс бермеңіздер Аманат пен халық партиясы іс әрекеті халыққа қарсы іс әрекет жасап жатыр олар бұларға ешқандай заң жоқ екен бұлар аманаттың істеп отырған әрекеті удар ниже пояса дейді ғой тура сол болып отыр бұл жерде керек болса мынау жаңағы афишалар тұрған плакат басқаларды солар ғана іліп жатыр басқаларға ілетін жер жоқ Жаңа халықпен кездесуге барайын десе барлық график бойынша график құрып қойып аманаттар алып жатыр аманаты бар ақ бар жаңағы халық партиясы бар аманатымыз ол бұрынғы бәріңіз білесіздер олар 30 жылдан аса басқарды мынау елімізді қандай жағдайға жеткізген өздеріңіз білесіздер одан кейін мынау халық партиясы басшысы бұрынғы назарбаевтың бұлбұлы қазір тоқаев пен путиннің бұлбұлы болып отыр жетісбаев деген азамат халық партиясы деп бұлар өз аттарын қойып алды бұрынғы кпсс коммунистік партия қазақтың осы коммунистік партиядан көрген азабы көп бұлар коммунистік партия келгелі бері қазақ тек қана қырылуда және қазақты қырып жатқан сол коммунистік партия так что бұларға сенбеңіздер партияларға дауыс бермеңіздер аманатқа да халық партиясына да олардың мынау өткендегі халық партиясының басшысы ертісбаевтың айтқанын естідіңіздер мынау орыс халқына рахмет олардың алдында басын иемін деп путинге рахметін айтып қазақты құтқарды деп қазақты құтқарған жоқ қазақтың екі жүзден аса адамын баласын қырып жіберді бұлар қараптан қарап отырып сондай қырған адамдарға бұлар басын иіп кешірім сұрап рахметін айтып келіп жатыр оны бара бер өздеріңіз оны жақсы білесіздер бәріңіз мынау енді халық алдаумен айналысуда бұлар арыда берді одан кейін мына нұраманаттың арсыздығы соншама кешемет кешен аргына бір әйел нұрамат қамап шу көтерсе кейін звондайды дейді э, адресіңіз қандай жаңағы бір продукт апарып берейік деп енді бұл агитация кезінде э, парламенттік сайлаудың алдында бұлардың істеп отырған дұрыс сол бұл э, бізде сайлау заңы бар емес па бұл және жоқ әлде ол тек қана қазақ қарапайым қазақ үшін ба бұлар неге белден басады бұл заңсыздық деп ойлаймын олардың жаңағы продуктімен сатып алғысы келіп отырған халықтың аш ызасын басып әзірге бұл үшін неге аманат жауап бермейді заң жүзінде заң аясында мен талап етемін олардың заң аясында заң бұзғандар үшін жазалануын тіпті аманат партиясын сайлаудан шығарып шеттетілуін талап етемін мен шығарылып тасталсын бұлар бұл әділеттік емес ешқандай халықты алдап сұлдап. өтірік айту бұлардың бар ойлары қазір енді мына түрімізден кете берсек мынау сайлауға дейін кім жетеді кім жетпейді бұл жерде тек аманаттың өздері ғана жететін шығар мынау бір менен арамызға енгізген аманаттың мүшелері бұл да әділетсіздік 29 орын халыққа бердік деп мажаритарлық жүйеменен өз адамдарын кіргізіп жатыр бұл бұл дегеніңіз барып тұрған бассыздық заңсыздық бұның бәрі сондықтан бұл халық болып бұл мәселені көтермесек бұлар